алюминийдин хлоридинин гидролизи алюминийдин хлориди күчтүү туз кислотасынан жана күчсүз негиз алюминийдин гидроксидинен пайда болгон туз пробиркага алюминийдин хлоридинен куябыз бир нече тамчы күлгүн көк түстөгү лакмустан тамызабыз эритме кызыл түскө өзгөрөт алюминийдин хлоридинин чөйрөсү кычкыл чөйрөнү түзөт алюминийдин хлориди гидролизге учурап катион пайда болот